Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal E tchau, tchau, amiguinhos!